Eh, directora de la Fundació, Adrià Pujol i Miquel Martí. Eh, bona tarda a tothom. Bé, eh, avui, de fet, amb, dos begurencs i un infiltrat de, de Sant Vicenç dels Horts, no sé si, si anem pas massa bé, però intentarem fer una presentació que sigui lluïda i que, i que us agradi. Eh... Dir-vos que avui, amb l'hora d'intervencions, doncs, evidentment, en Miquel intervindrà doncs, per explicar, eh, m'imagino, doncs, eh, com és el llibre i algunes qüestions, i després també doncs, l'Adrià ens explicarà doncs, eh, des de la seva visió tot plegat i jo finalment tancaré. Eh, Explicar-vos una mica qui són ells dos, pels que no els conegueu. Eh, Miquel Martín és llicenciat en Filosofia per la Universitat Autònoma de Barcelona, exercí com a professor de català i anglès i es va iniciar en la literatura, jo crec que d'una manera brillant, el 94, doncs, quan va aconseguir el Premi Joan Fuster per autors joves, els quals n'hi han seguit uns quants premis més. Premi Solstici, també va ser finalista al Premi Ramon Llull de 1999 per l'estratègia de la gallina, el Premi Romà Comamala de narrativa del 2007 pel relat Celebró, de la novel·la Cabells de Medusa, i també el Premi Jaume Maspons d'Humor i Sàtira del, del 2007, en aquest cas per dictadors de, de butxaca. A banda d'això, doncs, a, eh, en Miquel escriu habitualment al Diari de Girona i a les revistes Gavarres i Revista de Girona, i és un gran divulgador de l'obra d'en Joan Vinyoli, eh, del que ha publicat diversos eh, articles, i a més crec que també vau fer una composició amb l'Olga Sarkós una mica per explicar doncs, la seva figura. En col·laboració amb la Diputació de Girona, l'any 2011 va crear la Vinoteca, que és una experiència molt interessant, que és aquest maridatge entre textos literaris i vins, que està pensat doncs, per divulgar la literatura i la cultura del vi a les, a les biblioteques. I a banda de tot això, nosaltres és eh, una persona que apreciem molt perquè a més a més és l'escriptor de capçalera de la Biblioteca de Palafrugell. Per tant, bé, una persona doncs, a qui tenim molt d'apreci i que avui doncs, ens presentarà aquest llibre. I per l'altra part, doncs, l'Adrià, ell és antropòleg i escriptor, és professor de l'Escola Elisava i impulsor de l'Observatori de la Vida Quotidiana, ha publicat llibres d'assaig, biografies, ha publicat ficció i també no ficció, i durant un viatge a Mèxic doncs, va publicar la biografia de Josep Pujol, conegut com el Patòmen. el 2014 va publicar la novel·la autobiogràfica Picadura de Barcelona, motiu pel qual doncs, va ser nomenat Palafrugellenc de l'any i va ser Premi de Literatura Experimental d'Olot per Qui Déu enamora. I bé, un cop fetes les presentacions, doncs, eh, si no et fa res, Miquel, l'endavant. Doncs bona tarda, benvinguts. Ostres, que l'Adrià sigui Premi del Palafrugell de l'any i jo, eh, escriptor de capçalera de la Biblioteca de Palafrugell, dos veurencs demostra que alguna cosa està canviant i anem, anem per bon camí. Agraïts tots dos, només faltaria, i, i agraït també que l'Adrià m'hagi eh, encomanat la presentació d'aquest llibre, la guia de l'Empordanet. Eh, ostres, és un llibre que comença d'una manera molt rotunda, eh, perquè diu l'Empordanet no existeix. és fantàstic això, perquè després eh, eh, hi dedica 270 pàgines i tu dius, ostres, té un mèrit inqüestionable el que fa l'Adrià. Uh, començo així perquè aquesta primera frase per mi marca el to i l'intenció del llibre d'una manera absolutament deliberada i, i molt ben pensada. Uh, què vol dir això al cap i a la fi? Entenc jo que vol dir que l'Adrià no ens parlarà, com sol fer sovint, de l'Empordà o de l'Empordanet tòpic i típic, que no passarà per les carreteres principals, sinó que agafarà corriols i que no ens oferirà l'imatge tan estereotipada que a vegades tenim tots, aquest mite que hem creat entre tots, sinó que ens oferirà una visió, diguem-ne, alternativa, diferent. És una guia sentimental, com diu el títol, l'autor en algun moment em sembla que arriba a dir sentimentaloide. I tant, sí? i tant que sí. I, I clar, una guia sentimental em sembla que forçosament és també en part una guia generacional, perquè té uns referents eh, d'uns moments diguem-ne personals, amb alguns dels quals jo evidentment combrego, en part perquè l'Adrià i jo som, si fa no fa, de la mateixa generació, som tots dos de Begú, tots dos vam estudiar a Palafrugell i per tant tenim uns vincles vitals i generacionals molt forts. I en aquest sentit a mi el llibre en alguns moments m'ha arribat potser amb més força que pot arribar una altra persona amb una altra visió, amb una altra generació i d'una altra perspectiva. Eh... El primer consell que ens dona l'Adrià sembla que és molt, molt lúcid, que és que hem de mirar l'Empordanet o l'Empordà Petit, com vulgueu, des de certa distància i per tant des de certa alçada. I ell ens proposa unes, unes talaies per mirar-la, eh? una podria ser el Castell de Begú, una altra podria ser el Padró de Pals, eh? una altra podria ser, per exemple, el Montgrí, i des d'aquí tindrem una visió molt més, amb més perspectiva d'aquest Empordà. A vegades a mi també em sembla que aquest Empordà o aquest Empordanet mitificat no existeix, o no existeix tan, tal com ens l'han venut. Però aquest matí, per exemple, jo he agafat, he anat amb la meva filla a Fornells a parlar amb en Ramon d'Olofeu, que és un pescador de la meva edat, de, que ve de moltes generacions de, de la pesca. Hem fet un vol amb la barca amb la meva filla, eh, per Fornells i per Aigua Blava, i quan hem baixat de, de la barca en Ramon ens ha regalat dues llagostes i jo de tornada pensava en l'arròs que faríem i llavors he pensat, hosti, tant que existeix l'Empordà Eh, això és, el és això, és aquest paradís. Per tant, sempre estem en, aquesta, diem, en aquest desequilibri, no? en, aquest, en aquesta situació entre eh, la part aquesta mítica i la part real, la part que ens agrada i la mm. part que no ens agrada, la part fosca i la part bonica. Mm-hmm. Entenc que, que l'Empordà no el podríem entendre sense, evidentment, sense Josep Pla, eh? i en molta part per això som aquí, a la Fundació Pla, però tampoc el podríem entendre sense Gaziel, per mi és un dels grans referents de l'Empordà, potser una mica oblidat, tampoc sense Víctor Català, sense Ventura Atmetller, que, que l'Adrià coneix prou bé, i tampoc, i aquest és un gran desconegut, sense Vinyoli, i permeteu-me que escombri una mica cap a casa, també justificat perquè l'Adrià en parla en el llibre. Joan Vinyoli es va passar 25 estius a Begú, eh? des de l'any 54, que hi arriba, fins al 78, que deixa d'anar-hi perquè es posa malalt. I en parla Empordà, o aquest mite de l'Empordà també apareix a l'obra de Vinyoli. Eh, en Jordi i l'Elisenda el van conèixer, el van tractar, l'Adrià ho explica en el llibre, fins i tot reprodueix un poema que Vinyoli va escriure en aquell moment amb la relació que tenia amb els seus pares. Eh, els que sou de Palafrugell i coneixeu, per exemple, Campatxell de Tamariu, eh, en eh, Vinyoli en parla. En, en Vinyoli no era el típic, diguem-ne, estiuejant que venia es tancava en un lloc eh, i feia vida només amb un grup determinat i es movia només en uns àmbits, sinó que es passava el dia movent-se per, per l'Empordà, és a dir, anava a Igaixalida, anava a Tamariu, feia excursions a l'Escala, a les ruïnes d'Empúries, anava fins a Cadaqués, fins a Roses, anava a ballar sardanes per la festa Major Pals, anava a ballar sardanes per la festa de Sant Genís de Tarruella i per tant tenia un vincle molt estret amb tot l'Empordanet. Tampoc podríem entendre l'Empordà i la gent que hi vivim sense el tarannà perquè em sembla que és una de les coses que més ens diferencia i que més ens dona certa personalitat. I l'Adrià el defineix molt bé, a mi m'agrada molt com ho fa, perquè diu que, és, que l'empordanès és lliure, sincer, abrupte, mm -hmm. i jo hi afegiria una cosa que ell explica més endavant, eh, altres tics que tenim, que és aquest antibarcelonisme, això m'ha agradat molt, en algun, moment, en algun moment o altre tots hem practicat aquest antibarcelonisme, llavors ho matitzaré una mica més, i tampoc podríem entendre l'Empordà i la gent que vivim sense el sentit de l'humor que tenim. I aquest sentit de l'humor queda reflectit en el collonar, que és una cosa molt difícil d'explicar, l'Adrià s'hi ha posat seriosament, Eh? Qual sembla una paradoxa, posar-se seriosament a parlar del collonar, però ell ho està fent, ho veureu d'aquí un temps, no avançaré més esdeveniments, per la part que em toca també. Eh, però l'Adrià diu que els bons collonadors són persones fines. El collonar és un signe d'intel·ligència, és una ironia fina, és una subtilesa del pensament, per mi, és una autocrítica molt severa amb un mateix, també. Mm, és sí? implacable. Sí, sí? sí? Llavors l'Adrià ens en explicarà una cosa més i és també una manera per mi de veure el món. És a dir, eh, és una mena de... A més, si ho sé explicar. És una mena de contrasenya perquè puguis formar part d'un grup. Mm? Perquè ens entenguem. Aquella persona que sap collonar, de seguida forma part del grup. Mm? És, com, és com un llenguatge secret molt difícil de definir, eh? amb uns codis a vegades molt tancats i molt severs, però que quan hi entres eh, ens entenem tots molt fàcilment. A vegades només amb, eh, amb petites escletxes o amb una mirada o amb paraules molt precises. L'empordanet també és la parla, el lèxic, un lèxic que per desgràcia estem perdent. Jo sóc d'aquelles persones que lluito per mantenir-lo perquè com que l'hem amat a casa em sap molt de greu que es perdi aquesta riquesa lingüística de, de tots els pobles de, de l'Empordà petit. Eh, jo recordo no fa pas tant, o sí que fa, vaja, és molt relatiu, quan alguns dels que estem aquí anàvem a l'Institut de Palafrugell, si us recordeu, venia gent de, de Verges, de Tarruella, de Pals, de Regincós, tots els pobles, i encara ens podíem diferenciar per la manera de parlar. Mm. Això és molt bonic, això s'ha perdut. Això s'ha perdut. Eh, s'ha estandarditzat la llengua i aquesta diversitat s'ha perdut. I a més a més era molt bonic perquè hi havia com una competència entre nosaltres. Ah, vosaltres dieu això, doncs el nostre poble es diu així. Fins i tot hi havia aquest, aquest, ens collonàvem mútuament per la manera de parlar, eh? Mm. però al mateix temps ens agradava sentir aquesta diferència en els altres. Aquesta manera de parlar també marca un límit entre els pobles i marca o marcava un límit entre els d'aquí i els d'allà, eh? o entre els autòctons i els que venien de fora. Mm? També era aquesta diferència entre la parla. I sobretot s'ha perdut també, a algú encara es manté una mica, el parlar salat. L'Adrià també en fa referència en el llibre. Jo vinc de família de pescadors, per tant, a casa encara sento parlar la meva mare salat. És l'última generació que el manté, eh? eh la gent que voreja els 70 anys. D'aquí quatre dies això s'haurà perdut. Hi ha una cosa que a mi m'encanta, que és quan la meva filla, que té 8 anys, parla amb la seva àvia, parla salat collonut, però ja està, només amb ella, ni amb mi, ni molt menys a l'escola, ni a fora. Eh? I això eh, és, és la pèrdua d'aquesta aquest, última generació que no només parla salat, sinó que ha recollit i mantingut una sèrie d'expressions i lèxic i, i, i dites relacionades amb el mar i amb, eh, i amb tota aquesta eh, manera de pensar. I la, aquest llibre el que fa també és un, a mi la paraula guia em fa una mica de por, perquè, no? Mm. Ostres, guiar, amb prou feines tenim nosaltres de saber on tenem com per guiar els altres, no? Mm. Però llavors el que ha fet l'Adrià és agafar poble per poble, eh? pobles i veïnats, i fent aquesta radiografia molt personal, molt sentimental, per tant això, molt subjectiva, i jo n'he fet una tria, eh? les que m'han fet, diguem-ne, més el pes, i que us llegiré breument perquè veieu una mica per on va el llibre. Uh, eh, Begum el salto, perquè eh, tampoc ens fem la pilota entre tots dos, deixem, sí, no? deixem és el nostre poble i per tant eh, l'obviem, però anem a fer altres pobles, per exemple, Castell Platja d'Aro, diu, de Platja d'Aro tinc poca cosa a dir, ni quan diu això ja tremolo, diu que celebra un carnaval horripilant, i que de jove alguns diumenges a la tarda m'inflava de patates fregides amb maionesa mentre em polia la setmanada a les màquines de matar marcians del Magic Park que aixequi la mà als de la nostra generació que no hagin comès aquests pecats, per exemple. N'hi ha que riuen per aquí, eh? Esclanyar. Per alguns begurencs, de joves d'Esclanyar, era la nostra ciutat perillosa de frontera, és veritat. Eh? En Jou, que està aquí, mestre de l'escola de Beguda en molts anys, marcava el territori com Anxe, <laughs> gairebé, Esclanyar, i vivien els gitanos. Aquesta és l'imatge que en teníem. Eh? Nois i noies que venien a col·legi, l'un vestit de qualsevol manera, l'altre amb la marca de les espardenyes del seu pare a l'esquena, la, la misèria els deia de tu. Sí? Aquesta és la imatge que encara teníem eh, en aquell moment d'esclanyar. Flaçar, si dic flaçar, a tots us ve el mateix al cap, no? Això, té un nucli antic d'un cert encant que no coneix ningú, és a dir, això ho obviem, i què recordem o què tenim de, de flaçar? És on els empordanesos agafem el tren, i si ens demanen res més, no sabem res més. No? Ja us tocarà el rebre per la fugida, arribo. Eh? Vaig per ordre alfabètic, com veieu. I que hem d'acabar la presentació, espera't. Eh? <laughs> Sí. Eh, de Palafrugell hi ha una cosa que, us en parlarà l'Adrià, però hi ha una cosa que m'ha fet molta gràcia i és que parla de Can Valdir i diu que fan els millors croissants d'Europa, em sembla que diu, sí, sí, o millors croissants d'Europa. Sí, sí. Uh, és un dels pobles als quals dedica més, eh, més extensió i només una frase, eh? després ell ja el deixaré que es defensi. Diu, Palafrugell, si t'hi quedessis a viure, se't menjaria l'ànima. Jo entenc què vol dir, eh? no és una frase pejorativa, no, no, no. ni molt menys, i entenc molt bé què vol dir, perquè els begurencs hi hem viscut, a Palafrugell hi hem fet vida, és a dir, no pot ser de begur sense haver tingut relació amb Palafrugell, eh? és una relació a vegades eh, conflictiva, per la rivalitat que hi ha sempre entre els pobles, però és una relació també eh, molt emocional i molt sentimental. Eh? I per tant entenc molt bé el que vol dir l'Adrià. Després dedica eh, una bona part de l'explicació a Calella, Llafranc i Tamariu, que són una joia. Palamós hi ha l'hospital, no? així és com a plaça, pensem amb l'estació de tren, hi ha l'hospital i els cinemes, no? de joves, sí? tots hem anat als cinemes. A la Havíem d'anar allà, eh? eh? sí, sí. El Quito en va venir una, i el port, mm? i aquell tauler d'escacs dels carrers del mar. Eh? Pals, que és un dels meus pobles que forma part de, diguem, de, de la meva vida, perquè hi vaig viure durant 4 o 5 anys i per tant me l'estimo molt, és el poble on va néixer Ventura Maller, eh, i explica l'Adrià que un dia parlant amb la Montserrat Avelló, eh, que la, la va entrevistar i li va dir que Pals era l'univers, eh? cosa que també entén... És d'una potència aquesta, perquè, aquesta imatge de, sí, de l'Avelló. Eh? Mm. Perquè Pals té això i a part té el padró que Pla sempre deia que era un dels miradors privilegiats d'aquest empordanet. I l'últim poble que hi fa referència, eh, que és el zoo de l'Empordà, que aquest és el poble en el qual vivim tots, que diguem que és el poble més real de tots, és un poble imaginari, però al mateix temps és el poble més real perquè és on hi viu tothom i tot l'any. Vull dir que a vegades tenim aquesta idea de l'Empordà que només dura l'estiu, o d'un Empordà que només té una cara, o d'un mm. Empordà en el qual només hi viu un tipus de gent, i en canvi hi ha un Empordà que va més enllà, que és aquest Zoo de l'Empordà, que us recomano també que llegiu amb calma. Eh, L'Empordà està ple de bellesa, això no cal que ho diem, eh? mm, però també està ple de nyaps, i l'Adrià no s'està de denunciar-los i posar-los sobre la taula amb, amb molta valentia. N'hi ha moltíssims, n'hi ha tants que, mira, mm, en dic dos que els tinc molt a prop. Un és el cap Sassal, una cosa horripilant eh, que es va fer amb un cap preciós. Si mireu fotos de com era allò abans que construïssin aquella cosa, per dir-ho d'alguna manera, ho entendreu. I el parador d'aigua Blava, sí, la punta desmut, una altra esgarrada colossal, i després hi ha la colina del Sol, a Calella, eh? que l'Adrià ho diu, això m'ha fet patar de riure, diu, és l'únic edifici que es veu des de l'espai, <laughs> l'únic edifici de l'Empordà que es veu des de l'espai. Sí, eh? La nostra muralla xinesa, uh, no? Eh, els alienígenes es deuen fotre les mans al cap quan el veuen. Us deia al principi que com que és una, una guia sentimental, és també i en bona part una guia generacional. Eh? Per això jo hi he connectat especialment. I aquí hi ha una sèrie de tics, dic tics perquè són inconscients, eh? generacionals amb els quals doncs, eh, jo m'hi sento molt identificat, eh, i alguns dels que esteu aquí segur que també. Eh, m'ha fet molta gràcia perquè l'Adrià parla que quan érem petits menjàvem truites a totes hores. Eh, som de l'època que els ous no feien mal. Eh? Ara resulta que només pots menjar un ou cada 25 anys o així. Més o menys. I quan érem petits ens fotíem els ous eh? i sempre menjàvem truites, i truites de tot. I de tot. Sí. I de tot. I a més a més fèiem una cosa que feia anys que no sentia, que eren els revoltillos. <laughs> així, eh? Sí, sí, que el, corrector va, va suar, eh? El corrector. Sí, sí. Però no hi ha altra manera de dir-ho, eh? Els revoltillos. No, el revoltillo. No. I després, una cosa de la qual l'Adrià i jo no ens en sentim especialment satisfets, però l'hem de dir, que és que Begú hi havia una botigueta que eh. venien eh, sí. Mm, els carmels i, la, i les pipes i la regalessa i tot això, les xutxes que en diuen ara, i que tots hi hem anat a robar. Eh? Llavors entràvem allà, hi havia una senyora gran, l'entreteníem i els altres s'emplenaven les butxaques. És lleig, però ell ho explica i jo també ho he fet, eh? també he pecat. Eh, som la generació també de la bicicleta, ens passàvem el dia en bicicleta. Eh? Mm. -hmm. I mira que begut tenia una bicicleta, té nassos, eh? perquè tot és pujada i baixada. Eh? Llavors té un cert mèrit. I després de la bicicleta vam passar al Vespino, uh mhm. -huh. sí? De fet, de fet jo vaig aprendre, vaig aprendre a anar amb moto amb el teu Vespino, però, sí. però tu no ho sabies. Ah, eh, ho fèieu d'estranquis amb el meu germà, no? Agafàvem, sí, sí el agafàvem. Bueno, veig que és un dia de confessions. <laughs> I aquest, aquest Vespino ens servia per venir a Palafrugell, perquè eh, és l'època que estudiàvem aquí a l'institut, i fèiem una cosa que ara, vista en perspectiva, em sembla mm, increïble, que és que ens passàvem hores voltant pel cel obert. Jo no sé què cony fotia amb el cel obert tantes hores, eh? però des de que van obrir el cel obert voltàvem botigues per allà, menjant pipes i sí, la, sí, <laughs> sí una cosa. Eh? I un altre referent d'aquesta època és el Superstop. Eh? Tots anàvem a menjar el Superstop. Totalment, sí, moltes hores. De fet, el Superstop mm, es va engrandir, jo crec, gràcies als estudiants que en aquella època hi anàvem. Eh? És l'època de, de Begú. I, I és l'època de tornar a Begú, això l'Adrià sembla que no ho diu, però jo ho tinc molt present, és l'època de tornar a Begú quan no tenies moto encara, fent dit. Mm ens posàvem allà al pivert, eh? i ara no trobo ningú que faci dit. Ha passat a la història, eh? això de fer autostop. De fet, jo no deixaria a la meva filla que fes autostop ni mort, eh? ho entenc. Però en aquella època era una manera eh, habitual de desplaçar-se, eh? no només de Palafrugell a Begur, sinó quan volies anar a algun lloc i no tenies mitjà de transport, doncs feies servir l'autostop. Mm, llocs recomanables eh, que l'Adrià ens, ens, ens diu en el llibre, a part dels que ja tots sabem, visiteu o aneu a les Rieres. Hi ha unes Rieres a l'Empordanet que són precioses. Una d'elles la van fer amb l'Adrià, que és la Riera sí, de Salses Eugues. Sí, tu. Eh? Mm. Un lloc fantàstic. Els camins de ronda, molts coneguts però alguns no tant, n'hi ha tants que no els dic. Encara queden cales poc conegudes, eh? o no tan transitades, que, que podeu anar. Coves, arbres monumentals, masos preciosos, eh? raconets que queden una mica fora del circuit habitual i que encara valen la pena de, de visitar. I després hi ha un munt d'activitats que podem fer més enllà de les tòpiques i de les més multitudinàries. És a dir, sí, hi ha les Havaneres de Calella, que estan molt bé, hi ha la Fira d'Indians de Begú, eh? que va molta gent, hi ha el Festival de Cap Roig, tot això és fantàstic i està molt bé i ens don molt de nom i se'n parla molt. Però hi ha un munt d'activitats, diguem-ne així, més modestes, més humils, eh? que mm. jo crec que ens fan més feliços i que ens fan més profit algunes es poden fer mainada, d'altres no, l'Adrià està emprenyat perquè hi ha llocs que no hi deixen... A... Eh, he, he descobert hotels on no accepten criatures i, i faig la llista, per si de cas. Molt bé, ens adverteix dels llocs on no volen criatures. Uh, jo sóc molt amic dels gossos, l'Adrià no tant, Imagina. per tant no entrarem en aquesta discussió. No, <laughs> no. Coses que es poden fer a l'Empordà, i ja acabo, fora de les més habituals, multitudinàries i conegudes. Veure senglars de nit, això és preciós sempre i quan no t'atrevessin ni t'aixafin el cotxe. Eh? L'altre dia jo entrava eh, a, casa, al Mar Rostell, i al camp que hi ha a l'altra banda del Mar Rostell, a Begú, hi havia la mare senglar, el pare senglar i set o vuit senglanets corrint per allà. Ens, vam aturar amb el cotxe, vam posar els focus i els vam veure per allà com transitaven eh, al mig del camp. I la meva filla em va dir, diu, què hi fan aquí? I dic, home, van arribar abans que nosaltres, què vols que t'hi diguis, casa seua, no? I els, i els vam contemplar fins que eh, eh van marxar. Recollim hores i cireres d'arbós. Us en recordeu que això ho fèiem de petits? Sí? Els que teniu mainada i els que teniu nets i els que és igual, si no teniu res, us aneu a buscar mores i cireres d'arbós. Al tanto les cireres d'arbós perquè si menges gaire col·loquen, eh? que en un moment determinat també està bé, és igual, no? A buscar espàrrecs, sí? a buscar bolets. De fet, val la pena viure per anar a buscar bolets, és una de les grans tasques de la vida. Tastàs niu, si no heu menjat mai eh, el plat, el niu, tasteu-lo perquè és un plat que un no es pot morir sense haver-lo tastat. Si el fa la meva mare ja és el màxim de la felicitat, però això, mira. I després l'última activitat que es pot fer, i ja li passaré la paraula a l'autor d'aquest llibre, que és contemplar els núvols, contemplar el cel de l'Empordanet, que és un cel meravellós. Eh, hem perdut una mica aquesta capacitat de concentració i de contemplació. Eh? Tenim sempre molta pressa i ens fixem en coses a vegades molt superficials i perdem de vista coses fantàstiques que tenim a davant. Una d'elles és contemplar el cel, contemplar els núvols eh? i contemplar el pas i el canvi de la natura, de la qual ens hem desconnectat. Ja ho veieu que jo sóc una persona que està bastant als núvols i per això m'ha agradat acabar amb aquesta imatge una mica poètica. Eh, llegiu el llibre perquè val la pena, en tindreu una visió alternativa de l'Empordà, mm, veureu també la cara B eh, del disc i a més a més a més us divertireu perquè hi ha un punt de mala bava que és molt d'agrair. Enhorabona Adrià i salut. Bueno, gràcies Miquel, gràcies per convidar-me. <clears throat> és obvi que era el millor presentador que es podia triar que has dit, perquè és que som, som de la mateixa edat, som de Begur, i de, de fet és, és el primer llibre que escric pensant en el lector. Això queda molt malament, però quan em van dir, quan em van encarregar, perquè és un encàrrec que fes una guia, és, dir, hòstia, és la primera vegada que hauràs d'escriure, t'agradi o no, pensant en el lector. I ha estat en aquest sentit bastant gratificant perquè he pensat en gent com tu, amb els amics de Begur i finalment amb tota la gent del país eh, aquesta guia es, es podia haver dit, eh, homenatge sentimental a l'Empordanet, el que passa que l'editor no, no podia canviar el títol, però es podia haver dit així. Em ve molt de gust explicar-vos mm, primer la, la gènesi, la gènesi del llibre, perquè també m'agrada que els lectors sàpiguen com, com es fabriquen els llibres, quin, quin procés segueix eh, eh, una, una idea fins que acaba aquí, fins que acaba amb el llibre. És el primer llibre que escric per encàrrec i quan em va trucar l'editor vaig dir, no, no, aquest llibre l'ha de fer Miquel. <laughs> Li vaig dir tal qual, eh? em va trucar en Josep Lluc, dic, dic no, no, no, aquest llibre l'ha de fer algú que, que, que, hi, que hi viu tot l'any, que és algú que hi passa estiu, hivern, tardor, primavera, que hi treballa, que hi fa créixer criatures eh, i, i que hi viu i que per tant pot veure els núvols cada dia, per aquí. Eh, en Josep Lluc em va dir, eh, no, no, no, mm, no és que en Miquel no, o aquest sí o l'altre no, però he pensat en tu i, i, i si me dius que no, llavors sí que ja pensaré eh, a, a, qui li puc dir. No? Llavors vaig, vaig reflexionar després del meu no, perquè és veritat, li vaig dir que no, que si, que si posés fulles, i em sembla que al cap de mitja hora ja el trucava dient no, no, espera't, espera't, ja, ja, ja t'ho faig, però se'm fa molt estrany eh, escriure sobre una idea que no he tingut jo. Mm, jo no volia fer una guia, mai. És un format que no se m'hauria no passat pel cap, m'assemblen a mi. Eh? Bueno, li vaig dir que sí, li vaig dir que el tema m'apassiona, que és la meva vida, que l'Empordanet és la meva vida, sigui on sigui, el porto sobre i que per tant li faria. Llavors em va dir que molt bé, que moltes gràcies i que havia de fer un llibret de 100 pàgines, que això havia de ser una guia, em va donar no instruccions, perquè me va dir que tenia carta blanca, però alhora em va dir, home, 100 paginetes, en diminutiu, eh, perquè es vegi que és petit, i que parli una mica del que parlen les guies, festes populars, gastronomia, les cales, etc. Vaig agafar l'escriptor que em precedeix en aquestes guies sentimentals, eh, en Daniel Benozov, que va fer la guia sobre Perpinyà, i vaig mirar a veure què havia fet. I sí, la guia de Perpinyà del meu predecessor parla de cinemes, de bars, de monuments, Llavors vaig tornar a trucar a l'editor i li vaig dir no, no te la faig. El segon no. De dir, home, no, no, no puc fer una guia sobre la terra més guitzada de Catalunya. És impossible, mm, mm, només entrant a la xarxa, només entrant a internet, eh, em vaig comptar, pel boc gros, eh, em vaig comptar unes 400 de guies sobre l'Empordà unes per anar-hi en bicicleta, unes perquè et vinguin a arreglar la bicicleta, unes per anar a caminar, unes per, per no caminar. Vull dir que l'Empordà ja està. No, no, no... Eh, ara que hi ha la xarxa, tothom s'ha fet una selfie tot arreu, està tot localitzat, eh, mapes de tot, etc. Llavors l'editor, que, és, que és més intel·ligent que jo, em va dir, home, tranquil·litza't, perquè la guia es diu guia sentimental. I aquí hi ha el forat, o el forat que tu pots omplir parla de les coses, però parlen des del teu punt de vista. Així es va gestar el llibre. Acte seguit, eh, espero que entengueu el meu neguit eh, a l'hora de fer una guia sobre els meus, sobre el meu país. Eh, no visquem en títol l'any, a més, i s'ha de ser valent, us ho prometo, eh? i exposar-te a que segons què diguis nosaltres vivim en un país molt petit, o som d'un país molt petit, segons què diguis, vindrà el veí o vindrà el de Caçà de Ras o vindrà el de l'altre poble i, i, i, i t'allisarà una mica, o et llegirà la cartela. Per tant, què vaig fer? Eh, I ara sí que ja us explico com és la guia. Vaig agafar i dic, primer, faré tres guies, en comptes d'una en faré tres. Primer faré la guia del territori, la guia clàssica, que és que hi sortin tots els pobles. I a més a més, no només els pobles, sinó hi posaré allò que no surt mai a les guies, que són els veïnats i no només els veïnats, sinó per poc que quatre masos tinguin alguna entitat pròpia, doncs miraré de posar-los. I a més a més, eh, els posaré tots. Clar, jo vaig agafar la, la, la llista de pobles oficial del Baix Empordà, me la vaig imprimir, em vaig adonar que de tots em podia dir alguna cosa eh, sense documentar-me, pràcticament, per tant vol dir que me'ls havia trepitjat tots, des de l'època que t'agafàvem el Vespino, no? I <laughs> sense que ho sabessis. No, de veritat, eh, eh, eh els coneixia tots. I dic, bueno, doncs els poso tots, perquè una guia és una guia, em documento una mica, si alguna cosa no la sé, alguna església, eh, i vinga, primera guia, tots els pobles i veïnats de l'Empordanet o del Baix Empordà. Segona guia, el que m'havia demanat l'editor, festes populars, plats típics, eh, costums, eh, etc que també han de sortir, eh, una guia amb cara i ulls també hi han de sortir, però aquí ja, ja vaig començar eh, a fer una mica una ganyota, perquè vaig pensar, home, que, ho deia en Miquel abans, què, què haig de parlar jo de la Fira dels Indians si no hi he anat mai? Què haig de dir de Cap Roig si tampoc hi he anat mai? I què haig de dir de la cantada de Veneres de Calella si és que l'he vista per la tele, jo, la, la cantada... Però, vull dir, no sé, el 99% de barcelonins no, no han entrat a la Sagrada Família. Per, per tant, què n'haig de dir, no? i tenia dues, dues opcions, és a dir, o documentar-me i anar a tots aquests llocs, i per tant gastar-me tots els diners que he cobrat amb la guia, o ser sincer i dir, guita, cap roig no he anat mai, però te'l poso perquè hi ha de ser, has de saber que hi ha un festival, etc o una festa d'indians a Begú. Primera guia, els pobles, segona guia, els aspectes així més, més característics nostres, i la tercera guia, i aquesta és la sentimental, que travessa les altres dues, és la que més m'interessava fer, que és eh, la que tu n'has dit generacional. M'agrada, eh, perquè no, no ho havia pensat així, però és, és la dels records, la dels llocs on te vaig, la de la meva filla gran que me l'enduc a veure senglars de nit, ara que és l'època a la que hi ha lluna plena, doncs agafem, pugem una bala de palla i amb un jersei amb, i galetes i aigua, per si els senglars no se'n van, i ens dediquem a mirar senglars. Bé, eh, podia posar tot això el que passa és que de les 100 pàgines vam acabar les 270. L'editor em va dir, no, jo t'he contractat per una guia, no per tres. I jo al final n'hi he fet tres. Què més ha passat en aquí? Clar, jo, mm, com bé diu en Miquel, me sembla que els dos se'ns coneix força per, per aquesta lluita, defensa que fem de la llengua. I no només de la nostra i de l'Empordà, sinó de la llengua, del tresor de la llengua, eh, què vaig fer? Vaig fer una, una prosa, un paper força dialectal. Llavors l'editor, veieu que ha estat bastant complicat, l'editor va tornar a trucar-me, em va dir, home, d'acord que tu et donis els teus, diu, però és que això de, de Sant Feliu en avall no ho entendrà ningú, i de que és en amunt o cap a Ponent no ho entendrà ningú, amb la qual el corrector va passar el ribot, va treure tots els dialectalismes, gairebé tots, em sembla que Revoltillo vaig estar tres setmanes lluitant-lo, de dir no deixa Revoltillo, <clears throat> en fi, era eh, eh, innegociable, i Manyac era innegociable. Eh, sí que és veritat que consell d'en Jordi també de dir, home, no, ara, ara de debò, si aquesta guia és pels països catalans, doncs no et passis, perquè realment llavors es faràs el que fem sovint aquí, que és aquesta cosa en defensa pròpia de mira, és que no, ni m'entendràs quan te parli. No? Eh, així va anar. Coses que han passat, la guia fa quatre dies, eh, que és a les botigues. Eh, les més divertides és que la guia va sortir el dia 18, per tant, això fa res, fa, no fa ni 20 dies. Acte seguit, això abans no sé què, no, abans t'havien d'aturar pel carrer, però ara hi ha les xarxes socials. Acte seguit van començar a arribar missatges de queixa. Jo no me pensava que la gent es queixaria tant, eh? però missatges privats a Twitter, eh, a mail, etc. De, em porto algun eh, d'apuntat. Per exemple, n'hi ha un, un de Caçada de ras sabeu un test, Caçada de ras sortint de, de la Bisbal cap a dalt, me diu, s'ha de ras no és bonic. <laughs> diu, tu dius que és bonic i no és veritat. Bueno, gent que es queixa perquè toques, eh, toques moll, estàs parlant de pobles, de carrers, de persones. Un altre que, de Palafrugell, que no sé si ha vingut, que se'm queixava que l'ermita de Belllloc l'havia posat 23 quilòmetres <laughs> enllà. M'havia equivocat de 23 quilòmetres perquè hi ha dos vells llocs i, i que a veure si ho podies manar. I dic, bueno, la segona edició ja farem, ja farem una fe de rates. Un altre que me va dir, aquesta és bastant estranya, que me va dir que el collonar no existeix. No només l'empordanet no existeix, sinó que el collonar mmm, no forma part, tal com el descric jo, o com el descrius tu, i em sembla que estem força d'acord, que no forma part del tarannà del país. Ah, en aquest li vaig contestar, dic, oh, el meu germà és que ens collonem gairebé telepàticament, vull dir, no cal ni que... En fi, interessant, vol dir que, vol dir que encara es pot fer forat amb la prosa, amb la llengua, amb parlar de les coses, amb, amb tornar a parlar de l'Empordanet. Aquí també hi volia arribar. Penseu que, com bé ha dit en Miquel també, el mite de l'Empordanet, fabricat a fora, de vegades fabricat a fora amb, amb, amb agents secrets en aquí. Eh? Jo crec que, que en, en pla mateix ho diu el meu país. No? De, vaig, vaig mirar de posar l'Empordanet eh, a dalt del pòdium i no me'n vaig acabar d'en sortir. Hi ha hagut gent aquí que també també ha contribuït al mite, però sí que és veritat que és un mite més, més per la gent de fora que, que per la d'aquí, fins al punt, i això em va agradar molt, que és que jo el dimecres passat vaig anar a Begú a gravar amb el Canal 33 tot el dia una mena de, de reportatge sobre mi, sobre el llibre i sobre la gent d'aquí. Llavors ens van passar tot el dia entre Begú, Aigua Xalida, la Bisbal i Sant Sadurní de l'Eure. I quan érem a Begú me van dir volem parlar amb gent d'aquí volem copsar el tarannà local i, i tot això. No? I dic, bueno, doncs mira, és mercat. Aneu al mercat i comenceu a aturar gent. O dic, a veure, aneu a la carnisseria aneu i pregunteu. I l'equip del Canal 33 van anar amb el micro i la càmera a preguntar i van entrar a Camp Dols. Jo no els vaig guiar, no els hi vaig dir on havien d'anar. I entrevisten en Dols de Begú i diuen, mirin que som de TV3, el Canal 33, estem fent això de l'Adrià Pujol, en Paco els diu, sí, som parents, és mentida, però <laughs> ja els hi va dir que som parents i sortirà per TV3 dir que som parents. Dic, bueno. I ja, ja se'l van trobar al tarannà, directe. A més és que van anar al mestre, em semblen a mi, van anar a poder el, el, a l'essència, eh? en Paco Dols. Diu, miri, és que estem preguntant què és l'Empordanet, i els hi diu, una collonada. Bueno, eren nois joves, els de, eren nois de 25 anys, amb les càmeres, els micros es van quedar una mica així. Jo no deia res, jo ja insisteixo, no els vaig portar expressament en lloc. Surten de Campà Codols, troben una, una bacanarda, una, una begurenca que venia de comprar o anava a comprar, al cabàs. Senyora, què és l'Empordanet? I els hi diu, un restaurant. <laughs> Això, amb dos metres, eh? de, de Can Codols a fora. Molt bé. I jo els hi deia, ho veieu? clar, és que millor impossible, ho arribo a preparar i no m'ha surt tan bé, saps? Dic, seguim, seguim, hem d'aconseguir que algú parli de què és l'Empordanet, eh, sobretot per aquesta primera frase que diu que no existeix. Dic, home, si voleu més proves, doncs anem al Farolillo o anem a algun bar on hi hagi una mica d'allò, no? I me sembla, aquí jo ja no hi era perquè vaig haver d'anar a una altra localització, me van explicar, aquest equip de TV3, que van agafar dos homes del poble i els aturen. I què és l'Empordanet? I aquí vam ficar la pota, perquè una de les discussions més recurrents, més nutritives i més interessants, per tant, més esport nacional del país, és discutir hores i hores on comença i on acaba aquest país. I no hi ha ningú en aquesta sala que pensi el mateix. Quan jo poso fora Sant Feliu i Palamós perquè dic que són estranys, perquè són força estranys i perquè havien estat de la selva fa molt de temps, <coughs> doncs jo no ho dic perquè sí, però un altre de Sant Feliu té tot el dret gairebé de sentir-se empordanès, si vol. Per tant, aquests dos homes es van posar a discutir i es veu, jo no hi era, insisteixo, que un li deia que el Tordera, l'altre li deia que l'Empordanet no passava del Montgrí, un altre me'l feia anar més amunt. Se'n van adonar, se'n van adonar que dir que no existeix no és cap botada, no és cap eh, foc artificial de dir, aquest, que, que, que xulo, que comença dient que no existeix, sinó que ben explicat, mm, hi ha tants empordanets com empordanesos o com petits empordanesos. Eh, això és el que li vaig explicar a un altre que me va enviar un missatge dient, us estava dient, que el collonar no existeix. Home, si un equip de TV3 amb, amb 50 metres de carrer acaben, eh, eh que els diuen que és una collonada, que és un restaurant i que no està clar ni on comença ni on acaba, a mi me sembla que és, que és una manera de demostrar que, que el collonar forma part de l'ADN, si més no de la gent de Palafrugell, Pal, Regincós, Begú, Eh, hi ha una expressió, una feliç expressió d'en Miquel, eh, jo he escrit un assaig sobre el collonar, apareixerà a finals d'any, principis de l'any que ve, me sembla que va ser tu que me vas dir que hi ha, hi ha el triangle de les Bermudes del collonar, em sembla que és una molt bona expressió, eh, o si més no jo te l'atribueixo tant a tu, eh, en el llibre, perquè és veritat, Begú, Pal, Regincós i una mica de Palafrugell és, és dels llocs on, on, on si entres no surts, on surts viu, o no surts sense que t'hagin collonat. Dit això, els mites. Volia acabar amb el mite. Mm, però abans d'acabar amb el mite, dir-vos que aquesta cara B de la guia sentimental de l'Empordanet eh, inclou anormalitats. Però jo em vaig dir, una guia és una guia. I amb una guia s'hi ha de poder trobar de tot. I com que avui hi ha de tot, si a algú li agraden els polígons industrials, jo li haig de dir quins són els millors i si a algú li agraden les farmàcies amb encant, doncs jo li haig de dir si n'hi ha de farmàcies amb encant. I així poseu-hi el que vulgueu. Jo segur que m'he deixat coses, però el millor estanc de l'Empordà petit, eh, coses que, que ni que sigui un lector que les necessiti les trobi, que fan gràcia moltíssima, que parlen de cara bé, i tant, que parlen de cara bé. Eh, però, curiosament, a totes les entrevistes que, que m'han fet aquests dies, em deia, no, és que has mostrat el costat fosc. I jo els deia, home, fosc, fosc, el cel obert és lluminós, tu ho has dit. El superstop forma part de la memòria col·lectiva de, dels nostres i del meu germà. Per tant, més que cara fosca, jo, els, jo a les entrevistes he dit la cara oculta de la lluna, si de cas, però no forçosament lletja. Fins i tot, eh, jo crec que, que, que ho dic a la guia, un s'estima el que troba i me sembla que més bones sensacions que en el cel obert, aquelles hores allà menjant pipes, no, no, no les he trobat a, a la cala del crit. Aquí vas com pots. Enteneu? I ara sí, el mite. Jo tinc una missió, i jo m'ho crec, eh? tinc una missió, perquè algú m'ha renyat, algun, escrip, algun escriptor consagrat, m'ha renyat dient, bueno, deixa ja, deixo, deixo ja, lo de l'Empordà ja està, no? I jo, si haig de ser sincer amb mi mateix, lo de l'Empordà no està ni estarà mai. No sé si em faré més de llibres, però el que no faré és dir que no en faré mai més cap perquè és que no s'acaba mai, i això té a veure amb el mite. Si bé el mite el van inventar fora, generalment eh, gent del, del noucentistes, etc., barcelonins, embadalits, la costa grega, etc. Si bé el mite el van inventar fora, si bé el mite, com us deia, també eh, hi ha gent del país que hi ha contribuït, si bé el mite ara mateix s'aguanta perquè dona de menjar molta gent, les coses com siguin, doncs jo també hi vull contribuir. I com que sóc antropòleg, jo sé que els mites eh, són Mm, són peces d'orfebreria, els mites són com els rellotges, s'han de calibrar constantment, si no el rellotge es fa malbé i s'atura. I jo, així de clar, amb el cor a la mà us ho dic, eh? Mm, vull que el mite segueixi i vull posar el meu gra de sorra. Els mites s'han de... El foc del mite se li ha d'anar posant caliu, se li ha d'anar posant llenya, perquè si no ens quedarem només amb aquest Empordà propi del fulletó turístic que és el que, aquest sí, aquest és el que realment no existeix. Aquest, els que viviu tot l'any ho sabeu de sobres. Jo, per la meva part, res més, estic molt, molt content. Qui m'havia de dir que tindria l'honor l'honor de fer una guia sentimental de casa meu, de casa meu. De fet, el més lògic seria que ara me n'encarreguessin una de Barcelona, no de l'Empordanet. Però ja ho sabeu, ara ja ho sabeu. Després d'haver dit que no una vegada i dues vegades i tres vegades, això no us he explicat, tenia mitja guia escrita i encara li vaig tornar a dir que no. Uh, perquè veieu la batalla que hi ha hagut aquí. Doncs qui m'havia de dir que tindria l'honor de, de contribuir a, al mite? Sapigueu, els que la llegiu, que recomano a tots els lectors que no vinguin a l'estiu, per si de cas. I amb això ho dono, ho dono per tancat. Gràcies a tothom. I si vols, que has de fer la comenda, o algú vol preguntar alguna cosa que això també podria ser. Bé, jo no em puc estar de dir la meva. Eh? Uh... Plagiar-ho? No, de diferents, diferents qüestions. Uh... Jo recordo, de fet, quan estava preparant la, la cluenda, m'ha vingut al cap la presentació que vam fer aquí del número especial de la revista Descobrir, que en aquell cas anava eh, titulada L'Empordà de Josep Pla, i va haver-hi una intervenció de la Cristina Masanés que em va agradar moltíssim. Em va agradar moltíssim la idea que va traslladar de dir que des de la seva perspectiva molt probablement l'Empordà avui en dia era el que era, eh, que s'havia acabat assemblant a, que, a la manera que en Pla l'havia relatat. Per tant, en certa manera, que, que el país que coneixem, la manera que el tenim d'entendre'l, eh, doncs, eh, avui en dia s'assemblava, ho eh, enteníem d'aquella manera gràcies a lo que en Josep Pla havia escrit. Jo no sé si amb el teu llibre això acabarà passant, de la mateixa manera o amb la mateixa magnitud, però sí que és cert, i això és indiscutible, que jo crec que has aconseguit doncs, a, a mantenir aquest mite, no? alimentar-lo. Per tant, eh, és que és, això... és un plaer no? que puguis, el, el, amics recents que viuen aquí, o que han vingut a viure aquí, Mm, se n'enamoren d'aquest retrat robot que va fer en Plano, jo. Eh? El que passa que el retrat d'en Pla és tan bo que aquesta és una altra. Hi ha gent que li fa vergonya dir que el mestratge, no? acceptar el mestratge, de, de... però és que és, és imbatible allò, no, no, que més, que no hi podem fer res. No? Està clar. I, i jo, clar, ara faré una mica la meva visió del llibre. No? Cadascú quan el llegeix, doncs, eh, ho llegeix moltes vegades, ho interpreta a la seva manera. No? I jo considero doncs, que, que a més em ho has fet bé perquè en aquest sentit la figura Pla és com una llosa, segons com, no? pesa molt. No? I jo mm. ara en parlaré d'això, però crec que també en aquesta qüestió en concret ho has fet bé. I jo us vull recomanar que, que, que el compreu, ells no ho han dit, jo sí que ho dic, mm. val la pena que el compreu, i a més ho faria i us ho recomano per diferents virtuts que jo l'he trobat. La primera, i que a mi m'agrada molt, és que realment es nota que l'Adrià estima el país. Eh? Estima aquest empordaner que no existeix. I a més ho diu, no? l'empordaner és molt bonic, però és una cosa que traspua. Tu llegeixes el llibre i quan ets un convençut també i que estimes aquest empordaner que no existeix, doncs la veritat t'agrada llegir eh, algú que també l'estima. I a banda d'això, jo crec que una de les virtuts és que realment això, que sigui una guia que és sentimental i, i molt bé l'apreciació doncs, que ha fet eh, en Miquel perdona, amb el tema de que és generacional. No? I parla d'un seguit de vivències, de les seves vivències, no? parla dels seus records, parla de l'àvia, de com cuina, per exemple, també perquè és un llibre personal i en paraules mateixes doncs, eh, teves, Adrià, en l'entrevista que et feia l'Eva Vázquez en el, en el punt, eh, mm. tu deies perquè un llibre sigui versemblant eh, hi ha d'haver el jo. No? Doncs en aquest llibre hi trobareu el jo, hi trobareu el jo de, de l'Adrià. I també perquè és un llibre molt honest. Eh, no és una guia a l'Only Planet, ja ho he anat explicant, eh, és una guia en la que ella, a més a més, i voldria llegir un tall perquè eh, dona prova d'aquesta honestedat. No? Diu, però tu i jo ens hem d'entendre, volgut, eh, ben volgut lector, perquè el llibre del sotassignat és una guia sentimental de l'Empordanet. Per tant, et proposo un pacte. Jo ja t'he dit que l'Empordanet fa part del fum, si vols, cristal·litzat d'una altra època. I a partir d'aquí et demano que confies en mi. De propina, jo em comprometo a una oferta canari, i a no fer-te trascar pels corriols de les, de les mistificacions aquilotades. Aquilotades vol dir que es poses, sort que després ho expliques, perquè si no hauria hagut de recórrer al diccionari. Va ser la manera de, de conservar els dialectalismes que no es podien negociar. I, bueno, si vols qui siguin, explica què, què volen dir. No? També fer que Canari ho explica, evidentment, Clar. perquè si no, no sabrien exactament què vol dir. No? Uh mhm. -huh. Llavors diu, fem aquest pacte, si et plau. D'una altra manera, hauries comprat un llibre més, clon dels aproximadament 400 infòlios ambientats en aquest país, sobre aquest país, imbuïts de l'empordanitat folletonesca. Per tant, ell és molt clar, és molt honest, i en aquest sentit jo crec que això també li dona un valor afegit per qualsevol altre tipus de guia. També jo crec que és important destacar això, no? que hi ha la visió de l'antropòleg, en el fons hi és. Eh, I tu relates molt bé i parles molt bé sobre la, sobre la tribu local, no? sobre la tribu local indiqueta, eh? i a més a més doncs, aquest valor de, de, de l'Empordanet, però al voltant de, de tota l'herència íbera. Eh, I per tant, jo crec que això també eh, és una cosa que a mi m'ha agradat i, i, i, i dius allò que, que també abans ha explicat, no? l'empordanès que jo considero paradigmàtic és lliure, sincer i abrupte. I després molt important la descripció que fas del collonar. Jo estic poder, vaja, entenc que hi hagi algú que no li agradi, però jo crec que forma part Eh, de la nostra manera de fer. De fet, dieu, el collonar protegeix, sense matar-los, però és que els de fora molesten. I els de dins, que semblen de fora, també. I, i m'encanta, i de fet el, no me'n puc estar de, de, de llegir-lo, poses un exemple boníssim eh, del restaurant L'Arc, que jo ah. ja estic veient la imatge d'en Joan, en Joan. Eh, <laughs> que una família barcelonina demana si tenen menú vegetarià, i en Joan els hi diu, si voleu us mato un bròquil però trigaré una mica, que els meus són criats en llibertat. Doncs bé, això és, això és collonar i, sincerament, no ho trobes a gaires més llocs fora d'aquí. Per tant, jo crec que <laughs> és indiscutible i, i dona bona prova que a Palafrugell també se sap collonar. No? I després, una altra de les virtuts del llibre, jo crec que, i a més val destacar-ho, és eh, les referències constants amb en Josep Pla. Uh, no t'hi enfrontes, de fet, jo crec que l'utilitzes, eh, compares, eh, ho poses com a exemple, tu ho expliques eh, i dones les diferents versions. I jo crec que això eh, li acaba donant doncs, eh, aquesta, aquest valor afegit també doncs, a, en el teu llibre. No? En el fons estàs llegint a l'Adrià, però també estàs llegint una mica amb Pla i ell mm. te l'explica d'una manera molt entenedora. Per tant, te pots estalviar de llegir molts llibres Pla i aquí doncs, et fa un resum eh, molt adequat. I després, una altra de les qüestions que jo crec que val destapar, eh, la pena destacar del llibre és que el llibre és bo, i és bo bàsicament perquè està ben escrit. Podríem donar moltes voltes eh, sobre aquest tema, però des de la meva perspectiva està molt ben escrit. I és de lectura molt fàcil. De fet, ahir al vespre jo encara no havia ni obert el llibre, eh, em pots donar prova perquè en vam estar parlant i vam acabar més o menys cap a quarts de 12 de la nit. Per tant, no em queda gaire marge, i, i avui, però en canvi avui al migdia he, he pensat, ostres, estaria bé que com a mínim te'l llegissis una mica. I us he de dir que, que amb el migdia me l'he menjat, me l'he passat tot i m'ha fet reviure jo èpoques passades que agafaves els llibres i fins que no te l'acabaves no el deixaves estar. Per tant, un altre dels motius que, que jo crec que val la pena destacar doncs, per, per llegir aquest llibre és això, que està molt ben escrit, que és molt amè i que és de lectura molt fàcil. Res més, jo voldria això, acabar doncs, eh, felicitant a l'autor doncs, per, per aquesta feina que has fet eh, i a més a més jo crec doncs, que cal felicitar també l'editor perquè et fes aquest encàrrec, perquè si no no el tindríem aquí. Eh, sort que en cap moment vas deixar de, de fer-lo i també doncs, agrair a l'Andreu doncs, que ens hagi acompanyat a, eh, ai, amb, Miquel Martín. Nom, eh? Perquè és Andreu Martín. Oh, molt, eh? Sí, sí, perdona, eh? Miquel Martín perquè ens hagi volgut acompanyar avui i que hagi fet aquesta esplèndida exposició i res més, eh, animar-vos a comprar el llibre, bàsicament per dues qüestions. Una, perquè val molt la pena, i la segona, perquè no només de l'aire viuen els escriptors i, per tant, jo crec que eh, anirà molt bé que el compreu, l'Adrià estarà molt content, però sobretot perquè val molt la pena. Res més i moltes gràcies.